tanya soal sebenarnya kita mau harus ngapain harus ngapain ini ada dua versi kira-kira ada dua versi ada versi masyarakat sipilnya ada versi dari kawan-kawan komisi informasi kira-kira mungkin saya bisa mulai dari Bang Rahim dulu ya selain Mas Bobi kemudian baru uh, Pak Alamsa mungkin seperti itu Bang Rahim ini <clears throat> kalau dari sisi saya ya Sebenarnya ini pun hanya menyampaikan teriakan kawan-kawan. Mumpung ada kawan-kawan media ini. Akar persoalan terus meningkat men, men, uh, mengenai kawan-kawan yang BN atau TKI di luar negeri waktu di dalam negeri itu adalah kebijakan negara yang kita, kita katakan sesat. Kenapa? Nanti mau kita buktikan di uh, judicial review Mahkamah Konstitusi. Itu sudah jadi tekad kita terutama di sini ada Mbak uh, Retno, Ketua ATKI Indonesia. Dia sudah punya tekad, kalau, kalau sudah punya kesadaran, sudah mulai memahami, oh iya, ada persoalan yang mendasar terkait dengan keberadaan undang-undang penempatan perlindungan TKI di luar negeri. Kawan-kawan teriak itu begini, intinya kalau kawan LSM bilang ini paradigma undang-undang memperjualbelikan anak manusia yang namanya TKI atau BT. Nah, kalau saya dari sisi hukum, coba saya kaji. Itu pada dasarnya memang ada lepas tanggung jawab, lempar tanggung jawab pemerintah negara kepada pihak swasta. Secara sederhana mungkin bisa diunjuk kepada alinea ke-9 penjelasan umum undang-undang. Intinya begini kira-kira ini kan penempatan TKI atau BMI ke luar negeri kan menyangkut hubungan antar negara. Nah, oleh karena itu, negara ini kan nggak mampu. Negara, pemerintah nggak mampu bertindak sendiri untuk melindungi warganya yang di luar negeri sana. Nah, caranya bagaimana untuk mengatasi ini? Ya, kita minta bantuan lah pihak swasta yang munafik, yang punya kemampuan ekonomi, finansial, segala macam. Termasuk institusi swasta asing itu dirumuskan secara tegas dalam pasal 24. Maka kalau menurut saya pasal 24 ini ini pasal perbudakan. Negara melegalisi perbudakan, perbudakan. ya eh, maksudnya ya, modern Intinya begini, kan negara mau lepas tanggung jawab dengan menyerahkan tanggung jawab perlindungan kepada swasta. Swasta itu apa? Itulah yang namanya PPTKIS alias PJTKI. Ya toh? Sama agensi asing negara ah, keluhan kawan-kawan uh, dari seringatin dari ilmu limit mohon kenapa kok kami dipaksa memakai jasa komersial agensi asing harus bayar dipaksa lagi pasal 2 judulnya mitra usaha maksudnya agensi asing atas dasar apa negara memaksa warganya masuk dalam penguasaan agensi asing kalau logika sederhana, kalau kita paham hubungan antar negara, hukum internasional, ya pun yang namanya MOU dong. Ada hukum internasional berlaku kan? Tapi kok tahu-tahu diserahkan ke swasta perlindungannya. Satu lagi perlindungan diserahkan ke para swasta apa? Asuransi komersial di Indonesia. TKI sebenarnya yang lucunya lagi begini ya. Dalam undang-undang penempatan TKI ini tidak ada kewajiban hukum yang mewajibkan setiap TKI membeli premi asuransi komersial. Tidak ada. Tapi kembali ke pertanyaan dari salah satu syaratnya ketika dia perpanjang kontrak datang membuat KTK, diwaksa diwajibkan membeli uh, premi asuransi sebesar 400 ribu rupiah atau kadang-kadang tak jelas juga ada yang 250, ada yang 170, ada bahkan lebih, ada sejuta, dua juta bahkan praktek terjadi pemerasan. Itu kan sudah sangat-sangat ya intinya pemerasan jadinya kan lucu kan peraturan saya baca undang-undang tidak ada TKI atau BNI yang diwajibkan membeli premi itu mengikut sertakan itu hanya PT TKI dalam peraturan menteri saya baca premi asuransi ini dalam hal eh, TKI atau BNI perpanjang kontrak itu bayar majikan